Shalom, shalom fidèles téléspectateurs de l'émission euh, Bandeko euh, Mabondeli Ponalibota, Elongo na pasteur Patrick Kalala, Tikanzamba Lola, Apambolabino, Apambolabino, Yamingi, Koleka. Tous les essayant Kotanabanda na bandako na na cadre émission na émission na émission Abananzambe nyonso, Otobengi bongo, ngonga to mabondeli mpona libota elongo na pasteur kalala vraiment nzambe na ngai apambola yo moto ozali branché mpe scotché connecté en ce net moment en train de nous suivre na cadre ya émission oyo napesi yo mbote place ozali soki ozali na afrique na asie na europe na océanie na amérique pourquoi pas tikete likolo ezala favorable na yo mpe nzambe apambola yo apambolo ya mingi koleka alors nasengi na yo ndeko mwasi mpe mobali yo mi toza branché oza connecté sika sikoyo na kosepela oleka na kopartage déjà video oyo audio oyo opartage yango na baninga na yo partage yango na groupe euh, whatsapp oyo ozali abonné na yango permettre na ndeko moko azala vraiment connecté azala connecté mpona korejoindre biso na katikati na programme oyo qui était likolo vraiment la favorable na mutu nyonso to partager azali ozo partager ozo commenter pour ozokomante mpe ozokorassure biso ke effectivement tozali ensemble alors euh, peine euh, na yo papa maman et peine na cliquer sur j'aime mpona rassurer biso ke effectivement nous formons une seule équipe et que on est ensemble donc vous avez encouragé na Nanzambe à travers j'aime na yo que tel c'est que vraiment nous sommes des cœur avec vous donc vous avez cliquer sur j'aime puis vous avez partager vous avez commenter de temps à autre une façon de rassurer à l'homme de Dieu qu'effectivement vous êtes ensemble vraiment tikanzambe apambolayo apambolayo yamingi koleka donc je pense que nous sommes là toujours dans le cadre ya y na nzambe mpona nzambé, libota na nzambe mpe koyeba na kokota vraiment na mozindo ya losambo mpona oyo etali kofaire face na esprit de mort oyo tobengi bongo la mort prématuré tika ete nzambe apeso makasi apeso mpe kondima apesa o mpe nguya apakola o mpe mafuta de sorte ke oleka na bamoma malamu mingi na elongo na biso eh, na cadre ya programme oyo Donc, sans plus tarder, dans nous allons remercier Seigneur Jésus. Nous merci pour un moment où permettre en la présence Naïe, PC merci pour notre souffle de vie, être mouvement, paix, respiration, to sambeli, na combo, na Jésus-Christ de Nazareth, tombo la voix nayo. To sambeli na combo de Jésus-Christ, alléluia. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Reçois l'expression de notre gratitude. Ensemble avec les bien-aimés, nous nous rassemblons pour te célébrer et te magnifier. Dieu très haut, sois élevé, sois magnifié, sois béni et reçois l'expression de notre gratitude. Ensemble avec les frères, nous nous prosternons pour nous y merci. Yamba expression à reconnaissance y a Yamba expression à gratitude nabiso papa tosane Sengo. Ya na et on a bien aimé, monde, gloire, louange et honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, toujours dans la même attitude, non, c'est plus en mais à Sokola, robe, nayo, à purifier, on makila na Yesu, makila sopa qui na croya Golgotha, pour na yo, la purifier, aux la justifier, tout s'embellit au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, Papa, Tout-Poussani, Liboso nayo yo, connais la combo na yo, sang sange la Seigneurie nayo. Yesu Masio Zali Malamu pona monangai. merci merci merci C'est entre dieu pour Mamanayo. merci na kosokola mitema milema mon milimo na wali nzambe na mawa nzambe na Bomo, nzambe na bolingo Kumamanetolama sanjolama au nom de jésus tosambeli tolobi merci seigneur jésus christ de nazareth que dieu vous bénisse oza clamé le roi des rois oza clamé le seigneur des seigneurs aqua clamé le rejeton de david dont osepela obeta maboko au nzambe pour na ngolu saluer. senga balamoko, ma makila na yesu la robe na yo ma na jésus la bapense na yo makila na jésus la vêtement na yo là mort qu'on a moko na singe à la purification à travers le sang précieux le sang de l'agneau tosambeli na combo na jésus christ de Nazareth. Dieu Tout-Puissant, Papa, merci. Merci pour makila noel ko que Merci pour makila na ko purifier ba vêtements Merci pour ngolu oyo ko sala na pokwa oyo. Kumama netola sanjolama, molongi, Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Et bien aimé, nous acclamons le roi des rois maintenant. Bethel eh bien abetele maboko maboko maboko à Zanzambé abongi na lokumu pe abongi na joli. bien aimé bana kosenga moli mon centre bana saint esprit esprit de sagesse esprit de sainteté inonde mon âme rempli nga na nguya na yo pakola ma mafuta tundi sanga na nguya pe na moment oyo soit prière prière kambangai ngai sambeli rapidement au nom du seigneur jésus dieu tout puissant merci pour na merci pour na mama na yo merci la de de permettre dans la présence de yo la corps et esprit ya vraiment rempli rempli du saint-esprit la revêtu revêtu de la gloire et de la puissance de dieu Zambekumama, ekumama sans Jo sanjolama au nom puissant glorieux et merveilleux de jésus-christ de nazareth tosambeli Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni et que l'Éternel des armées vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau. habité sur Rosalie déjà branché, sur Rosalie déjà scotché, Tika est à la favorable na euh, yo tozali déjà branché scotché likolo la vraiment favorable nayo yo ekomi ngonga ya losambo partager au partager au oinvite moninga mwasi mobile, au permettre tant de komoko azala scotché pe branché en ce net moment merci beaucoup à vous tous qui partagez na moni bah, maman mosusu azali partager dans les groupes temps de réflexion plutôt les amis du pasteur kalala tika nzambe apambola yo maman, oyo oh, moni kuna na ngambu ya les amis du pasteur kalala les jours sont partagés à la favorable na dans les noms puissants de jésus alors papa maman yom tozali mpe na groupe misusu whatsapp à la kote ozalaka abonné ezala babetaka masolo nyonso ezala masolo e la politike ezala masolo a musique okoki mpe pendant mpona kopartage mpe moment a prière n'oubliez hein, pas qu'il y a un temps pour toutes choses un temps pour prier mais également un temps pour euh, la politique un temps pour euh, la musique un temps pour les études alors ce qui temps à prière et bêtise okoki ko partager na bande misusu mabe ata moko alors nous acclamons le roi des rois et nous acclamons la personne du Saint-Esprit bien aimé kozala distraité vous kozala vraiment distraité tozali kokoba na programme na biso ya losambo ok nayebi te na moto déjà partagé soki nous sur partager nzambe na pambole yo vraiment apambola ya mingi apambola yo pe azongisela yo au centuple dans les noms précieux, glorieux et merveilleux de Jésus-Christ. Alors, euh, cela étant, mes amis, Tozoko Babongo, gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Tozoko Babongo, Ndekonana, na programme Nabusso, il y a ma prière. C'est une émission spéciale autodécrétée tous les jours à la chaîne sur YouTube à partir d'un moment Oyo, 21h45. Nous sommes dans la présence de Dieu pour la prière. tina 22h40. Donc 22h45. Donc une heure dans la présence de Dieu. C'est justement le temps d'aménager sur le plan technique. Vous savez que nous sommes seuls au four et au moulin c'est-à-dire na technique kaka biso mamu nyonso kaka biso voilà pourquoi borendre souffrir mwa moke na mwa baretard wana mike mike mais na l'entretemps so mika musique ese ebandi émission ebandi yo banda deja kopartage mpo efacilité mpe biso temps lokola temps ezalaka mpenza molai mingi te permettre bandeko nyonso boyebai na bango basabone de sorte que baperdaka te bamoment oyo oyo toza koprie en famille mpe mpo na libota to mpo na bafamille na biso Alors, mon frère et ma soeur, au niveau contacté par gars-là. je pense que les coordonnées vous seront octroyées, euh, euh, euh, accordées, n'est-ce pas, signifiées vers la fin de l'émission. Pour le moment, tout le monde nous maté, il y programme, il y a ma prière. C'est quand Zamba Pambola, yo, nous allons déjà scotché. tolobi boye sous-thème na biso ya lelo ezali donc lobi tozwaki mwa pause hein, tala kaka week weekend mon temps pour moke mpe kozwa mwa ngonga mpe na libota c'est toujours très important C'est que sikoyo tokomi na oh Il y a... la prière elongo na peuple de dieu lelo dimanche mpona tobanda semaine ya sika suteme na biso ezali nini bandoto oyo etalisaka présence ya molimo ya kufa wana nde suteme na biso ou bien mama likambo na biso ya ntongo ya lelo bandoto oyo etalisaka présence to bozalisami ya molimo ya kufa ekobosana que ke e eh, tozoba a molimo akufa nous ne voyons pas la mort normale tozomona te ke moto akufi normalement quand on parle de la mort normale euh, je pense que toparti déjà na introduction tobeki quand on parle de la mort normale ezali liwa oyo nzambe a mpe Penzamba yebi. selon mokano na nzambe cest à que dans le plan de dieu c'est que mon tenge papa tel to mama tel to yaya tel to mwana tel il fallait kufa na moment boy. cest à que c'est ce moment là oyo tobengi liwa moko normal to liwa oyo selon la volonté de dieu nzokande eza na baliwa misusu oyo ezali nango na kati na volonté ya nzambe te c'est-à-dire quoi eza ba soit satana aprovoke liwa ya mutu soit bato ya mokili oyo baprovoke mpe n'est-ce pas euh, liwa ya mutu mpe tomonaki ke euh, na masolo ya baliwa to masolo ya liwa moto ya liboso oyo abomaki moto ya kufa oyo akufaki na se moi ezalaki euh, bien aimé seigneur oyo euh, euh, akufaki na volonté en Monaki frères et sœurs akufaki comme na abel d'après la volonté ya grand frère na ça cest que grand frère na mutu na mutema jalousie to mutema likundu mutema likunya à nini aboma petit frère mpe tomoni ke meme nzambe azalaki na esengo nango te akende komenase mpe komodire eh, ndeko na nkombo na kayen donc frères et sœurs je pense que tokozonga lisusu wana ete nous courons derrière le temps nde place tokende koloba lisusu ke molimo akufa eyaka na baforme ebele eyaka na ba il suffit ke mutu oyo aza na kati na famille akende kofungola porte faut que moto azana katikati na libota akende kofungola pona ko inviter milimo akufa ekotana kati na ndako ya moto total totalisaki comment est ce que dans la bible tomonaki frère to bandeko o bazali sincere kozala uni mpe se protéger entre eux mais me balongwaki bake libanda ko souhaiter liwa ya moko na bango katikati na libota c'est ce qu'on appelle par des portes d'entrée oyo efungwama c'est pourquoi votre humble serviteur toujours mes frères et sœurs toujours kozala nini unis en famille papa maman, bana Baza toujours unis lisanga bomoko et même la bible réitère en disant un royaume subdivisé contre lui-même un divisé contre lui-même plutôt ne pourra pas subsister une maison divisée contre elle-même ne pourra pas résister non plus. Voilà pourquoi Nzambe de temps à autre aza ko interpeller, peut ko inviter, banana na baza ça toujours dans langage moko, baza toujours dans bas sentiment moko, baza toujours uni. Tikete Nzambe tozo robonde na pourquoi oyo à maintenir unité 4-4 na famille, 4-4 na libota na yo, 4-4 chose na na même na 4 na libota na en tant que côté outil. Bande na yo na yo moko, la uni avant que toi avances na bandoto na osepela mutu na mutu la voie pendant deux minutes oloba na nzambe nzambe opaster kalazar koteya biso nzamba bible na kosenga na yo communiquer biso unité na kat na famille famille na ngai bande na ngai ya basi bande na ngai ya mibali baboti na biso nzambe tozala uni kaka na maloba te me ntina mitema tosambeli na nkombo ya jésus-christ alleluya dieu tout-puissant le dieu d'abraham le dieu très haut na pokwa oyo to na butu ya lelo toye kobelela yo nzambe na bomoi nzambe na mawa kosenga ete yesu masiya omaintenir unité na katikati na milema na milimo mpe na banzoto na biso na katikati na bakore na biso na baame na biso to na posa kozala uni nzambe na nguya sangisa moko na moko na bana na yo banda kosangisa libota nyonso oyo na moma oyo presi basili kosangana elongo na mosali na nzambe na nzela ya priere oyo nyonso eza kobelela kosenga unité na kati ya libota na ye nzambe etika ete unité ezala réellement partage na bango seigneur tika ma mabota nyonso place bas trouble, place au bas incompréhension, place au bas dispute place au langage balanga qui divise seigneur nazo epai na yo et te bazala uni bon bomoko Kota, au nom de jésus-christ de nazareth renforcer unité na mitema renforcer unité na maloba renforcer unité na bapense nzambe baloba loba moko biso nyonso na mabota na biso seigneur tosengi unité dans le nom puissant de Jésus. Papa, comment mina mokanda na yo, un peuple azali divisé contre yemoko, a co résister jamais devant ennemi. Pe de famille aux azali divisé contre Yangomoko. et ko jamais na okende liboso. Papa to sengi sikasuko, ozala nzambe ko sunga aux ozala nzambe ko permettre et te biso yo zalaba. oyo, tozala toujours ko sangana, ko sangana na ba pensée, ko sangana na esprit, ko sangana na mitema, Pena maloba na biso tozala toujours unis au nom de jésus-christ de nazareth wana betela yesu maboko betele maboko a bien toza avancer muke muke. d'abord c'est l'unité bien aimé qui comment est-ce que va porte d'entrée qui porte qui va bah, ezalaki membre ya famille bato ça censé kose se kose garde bakendaka kobima libanda tomoni esau malibanda à abeleli na, na petit na, na mwana nkasi na ye na nkombo ya lot abendi lot pembeni abitala moni bato bazoswana wana bauti na bafamille différente mais yo na nga to afamille moko yo oza makila na nga oya neve na nga kolinga te bakerele oyo emata ti likolo oyo oh, bien aimé yoka nzoka nde bible elobi plutôt bible te plutôt adage moko mokili elobi il n'y a pas de mauvaise, euh, de mauvaise troupe il n'y a que des mauvais chefs donc petit somoni Ils bazokobunda bapeti babana mike eza ata ndemo de respect bah, papa na bango to mama c'est comme ça mes bien dans le seigneur surtout y a un manquement de respect et que les parents ne disent rien Comprends que ils faute à bana wana te c'est ainsi que l'autre, va eh, baserviteur babandi badesortre koswana swana abraham en tant qu'un homme sage ake kosangisa bango ya petit frère abi neveu ndenge eza mais nayebiki eza yo te me na motema le efezala lote bakerele ezosalema eza na niveau ya bato baza bafamille famille te mais nga na yo toza makila moko nga na yo toza famille moko alors et te ntina biso bien aimé a besoin gauche nga nazwa droite mais vous connaissez la suite C'est la suite qui nous fait montrer qu'Esaïe Likambo à l'autre. Balobi, koufa ekoti na ngambo l'autre kotaki, ndeki na Moab. Eh, koufa ekotaki. Et on a vu que pour l'autre côté, à la sauver, il fallait qu'Abraham, avec une alliance, à ce sous ma prière ma kassi, à ce sous ma prière et à mingi, pour la nini, pour la oizali bongo, délivrance, paix, salut, il y a neve naïe. Donc, vous comprenez partout, place division, soit la famille, Ah, amilima kufeyaka hein, kaka tomoni famille mosusu divisée famille à Jacob on en avait parlé comment est-ce que qui bien sûr uni mais à un moment donné Tout le bah grand frère à Joseph la famille à Jacob bah grand frère Joseph tout bah comme divisé bah comme l'engagement contre petit Nabango on a combat Joseph et tout est que il est bah, comme on comme souhaiter y a petit frère Nabam. Bah, tuons-le. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Donc, ils ont la porte d'entrée. Côté Mili Mamabe Kotaka, Otobengi Mili Mwandiwa. Peto loba ki lisusu ndekonanga. Er bat basali ba complot, ba monte biloko bah, nyon surtout. Ils en ont ba signon ebele. Oetali Saramili Mwakoufa na ne mbangu mbangu parce que on doit parler aujourd'hui des songes. Ton aba ndoto. Eza rotel semili Mais non, c'est pas avant toi avancer. Nous devons au partager. Au partager pour inviter bandeko misusu. Bale kanako. Nako rejoindre biso pour nous ensemble. Donc, bien aimé en Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Gloire au Seigneur. Wana. bas former bloc. bandi kolia sese na mitema na bango bazoleka tolia peti oyo todame ye comme ça totala bandoto na ye oyo alobaka ebelebele wana soki osuka wapi bilobi na biso ce qui était hier c'est ce qui est aujourd'hui nde natunaki na motu moko masolo nini oyo ebetamaka na bandeko ya joseph ya famille na bino quand je parle bandeko ya joseph c'est-à-dire c'est une expression kotalisa ke na bafamille nyonso ozomona eza mpe na bato baza na badiscours ya boye nga te mona azoloba bilobi na biso ce qui était hier c'est ce qui est aujourd'hui et c'est ce qui sera demain eloko asika eza te na moi na se ya moi soki bamasolo ya toboma ye totala bandoto nini kosuka wapi ebetamaki na kati na famille ya joseph yebaki na famille na yo na famille na nga mpe <laughs> masolo ya boyebetama Alors il faut savoir comment que se comporter comment réagir face à ma genre à ma solo. on a invité à qui nous la prière. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, il est mon copain a face à la situation boy. Au battement, bah, il a qui côté une tsoki, bah, qui qu'on lui a cessé. Jésus a bani ko pressentir yango. On avait parlé des signaux qui annoncent l'esprit des morts. Parmi les signaux, les symptômes au pressenti qu'il y a une présence à l'esprit à Koufa. Quand on parle de l'esprit à Koufa, ça veut dire que l'iwa moko fabriqué dans ma boko fabriqué dans le monde des ténèbres. Eh, ils ont dehors à volonté Et Jésus-Christ a ressenti cela. Pourquoi Jésus a-t-il ressenti Parce que dans sa famille aussi, il y avait également déjà un traître, mon à dire que pion, pour n'arrêter Jésus. Donc, c'était également une mort Prématuré parce que monté par une coopération, une entente, une réunion, un complot entre Judas et les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs. Mais dans le plan prophétique, c'était dans le plan de Dieu, il fallait qu'on Mais toute écriture est utile pour nous enseigner Bissot. Est-ce que quelqu'un comprend cela Nzamba Tout nous manifester présence là. Que Dieu te bénisse, nous que rejoindre Bissot penor Au au partager, partager, partager, au partager ndeko permettre moi si aussi, na ndeko comment mobile et ayeba na rejoindre biso que dieu te bénisse abondamment donc mon frère et ma soeur tomoni joseph va souhaiter na ye na bandeko ne une voie d'entrée et esprit des morts. en dehors a joseph tomoni na katikati na bible bato koswete liwa baninga lokola mama na nkombo Sarah. c'était toujours dans une famille amonique ke Sarah plutôt eh, ndeko eh, mwana na na nkombo na isaac azala héritier te mais c'est plutôt mwana na servante na na nkombo ya ismael mwana ya gar ye héritier par rapport à la loi juive habité. il faut mwana oyo ismael akufa faut na bare que faire so nazwi mbeli bakanga assassin nabengana bango kaka bazonga na mboka kote bauta bazonga en égypte mais nzela nini en égypte ah, c'est là le, le plus grand problème na nzela makolo makolo ma nzela nini nzela désert désert ah, abengaka kopesa bango ni farine ni mai va comme ça bakende bakende komikufela ta na nzela mwana ngati la libre raison. Oui, ben d'arabe esprit des morts. on en parlera quelles sont les raisons et que ça la milimo et à la et à revisiter les entre parenthèses n'a flashé déjà bah problème bah, bah, va intérêt bah conflit d'héritage bah problème ma mapango bah problème à quoi là héritage à papa bah bleu réunion soit de Ronanga, bah conflit à bah grade pas bah, grandeur et bah bleu de Ronanga et ben da on en parlera aussi quand la bah programme après tout ça là mais le loto on a bah oyo eza sa présence ya molimo koufa. alors sozolota bandoto boye mon frère ma soeur kosakana nango te kokanisaka te zali kaka fantaisie mais comprendre que tu es visité ou bien ta maison est visitée par une présence maléfique au tobengi ba esprit y'a koufa, Toba esprit des morts alors mon frère et ma soeur na recepé là oleba na attentivement pour participer na moment ya prière oyo avec beaucoup plus d'attention et d'efficacité. 4 na 44 la bible hein, on comprend que ya bandoto et kotalisa liwa ebandi les lotés. les esprits de mort peuvent venir premièrement sous forme de menaces bandoto ya menace bandoto ya baza koya menace. bamenace kebisa yo yo kingan keba tosala mabe Yo kingani keba mayo yo kingani tikelo tika eloko boye eza ya yote, te eza ya ngai yoki ngai okomona bana na yo tokotindika bango bakokenda na, na libulu ba bakobunga mbala moko yokeba tokoyiba yo mosala wana donc quand tu reçois des rêves de menaces comme ça surtout des parts de la part des personnes que tu ne maîtrises pas kosakana ko sakana na ngote na ndoto ya menace ezalaka Autant la Genèse chapitre 14, Genèse chapitre 12 plutôt, excusez-moi, Genèse chapitre 12, autant à partir à verset, nisima moke je cela n'empêche que tout est à son malam, tout banako, partager et l'on Tous en dans nanzambe. Genèse chapitre 12, verset 15. Bilobi à partir verset 17, euh, verset 15 plutôt, il traita bien Abraham à cause d'elle, c'est à cause de Sarah. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes des serviteurs et des servantes, des ânes et des, des chameaux. Verset 17, Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarah, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait Pourquoi m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme Pourquoi as-tu fait ainsi C'est ma soeur, pourquoi me l'as-tu dit Aussi, la voici, et plutôt aussi, l'ai-je prise pour ma femme Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. Est-ce que vous comprenez C'est comme ça, bien-aimé Seigneur, que Abraham a kende Kosa na katkat na mboka ya Égypte. A kende Kosa Abraham, plutôt Pharaon, na katkat na mboka ya Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé Tout le monde que na katkat na boutou na euh, épargné non ba lecture rebelle miso eloko swa na katikati na butu tomoni comment est ce que ndeko yo na nkombo ya, ya, ya, ya pharaon avec roi na se na pongi aye kozwa menace pas na nzambe okotanga lisusu na kati na genèse mosusu 14 kuna to 16 omoni lisusu abraham répété même histoire et y ya général euh, na kiboshete tomoni à se comporter la même chose bakómi na cause a crise bakuti na kati na egypte akosi ke sara aza petite sœur kaka mais atikala jamais ozala mwasi na ye donc ase présenté comme beau frère ya pharaon mpe ya général wana toutes les deux fois on a vu que dieu est allé menacer na ndoto ndeko na biso roi mpe le général oyo azwaki euh, mwasi oyo na nkombo ya sara comme épouse mpe aza komenase bango nzambe azobala bango à travers un ange abi olingi na boma yo na ndoto mapa olingina bomba yo ni pharaon mpe na général na balabi ah mpona nini mpona mwasi ya ngana donc il y a une menace yaki bon maillot. c'est un songe qui annonce aussi la mort Dans na livre à daniel chapitre 4 partir ba verset 5 6 7 y a na suka omoni lisusu ndeko moko na nkombo ya roi na bikono nyonso alali na butu me avant lala bi nazali nanga bien naswani te nazali na susi moko te stress moko te natali mpe bafilme ya kobangisa te ofilme d'horreur rien me na butu nakoki olala te pourkui nakoki te kolala c'est parce que nazalaki tourmenté agressé mpe atake na kati na ndoto donc papa mama nzola nanga lelo bandoto oyo ya baattaque bandoto oyo ozali poursuivi ezaka te parceke otalaki na moi filme surtout soki otalaki na bafilme te babeteli mpe misolo masolo moko traumatisante te ya kobangisa te cestadire ke mémoire ni oza nango alaise oyandokanisa kuti makambo wana ya mabe wana te me na butu ozolala ozolota baza kolandaka yo bambangu bato baza na bamachete baza na bafleshe baza na bamabanga baolandako bambango bien aimé kosakana te yebaka ebitumba eza mpe bitumbango ekozala mpe mosika te na esprit de monde tomoni nzambe ake komenase lisusu na nouveau testament sikoyo foyer ya, ya papa ponce pilate mwasi wana abombeli biso mama monenge na butu eh? me alobiki nakokaki te kolala donk butu mobimba mama wana asali cauchemar. Nous obenga na français cauchemar bandoto ya attaque bandoto ya kobangisa bandoto ya trouble abi nini à cause de mon juste donc vous que bandoto très souvent dans mon toyo oza coupable Oza redevable na bato c'est pourquoi tokolobela baba va au oh, comprendre. oza redevable na bato bandoto ya modelo yando oyela yo bandoto ya menace bazoka kokebisa yo ekingani keba ezongisela na biloko na ngai ekingani e, ezongisela na biloko na ngai belemi seigneur faites très attention très souvent bato batambwisaka vi na bango na via désordre alors soki baza koatake yo na kati na bandoto ya menace boye et que bazali bango souhaiter liwa na yo c'est à dire que il y a une cause oyo ki yo liboso oyoki te bakebisi yo malimbale baba est-ce qu'on a dimension ya koya kobwakela molimo ya kufa et ça sera très trop tard est-ce que je parle à quelqu'un la bible dit celui qui doit à l'autre devient son esclave c'est pourquoi yo moto azolota bamilimo ya bakufa odefaka motu te odefaka eloko ya motu te oza mpe redevable moralement na motu moko songolo tosali mabe ndeko na ngai oza na droit te kondima kufa moko baimpose yo eloko moko eza na katikati na, na banorme te mm -mm. genèse chapitre 8 verset 22 na bamutu tu olanda paster kala lefo baverset oyo efandaka ti na yo genèse 8 22 aussi longtemps que likolo ekozala mpe mabele ekozala loi ya koseme mpe ya komoisone eotikala jamais koleka ere ozolota bandoto baza kolanda oko bambango ifo olamuki na butu wana obandi kosaka beleme maloba mutu eza na nguya la vie et la mort sont pouvoir de la langue yo nde ozoniminize maloba na yo me maloba no eza na kapasité ya kofungola baporte mpe ya kokanga baporte maloba eza na kapasité ya kondima eloko mpe koboya yango maloba eza na kapasité sotu ya mwana na nzambe ya na kapasité ya kocreye badéclaration ya mwana na nzambe lamu kaka na butu wana sokola elongi kata pongi banda mpe kosakola bino bato bozoyela ngai nana nyongo na bino te nasopi makila na bino te nalia bana na bino te nasala bino ma mabe o na maloba ko sac ezoko ma porte ferme to barrière botikele soki otya makolo na bino oya prochaine butu bokoya awa lobaka songa na mere ma na bino lobaka songa na tangse ma na bandako na bino mais qui ya bino Tangate pour na maboko na nzela ya maboko na nga boya na droit te bwana ya kota na nda nga au nom de jésus christ de nazareth bien aimé la dit, vous résisterez au diable et il fuira. Il fuira, mes amis. C'est pourquoi nous sein na yo. Nous dans à bambang. se il ba soda ba police Ba monsieur ba tout monde ba flèche machette. Le coin de Romo ba ba ba ba ba ba ba ba zebula balati yango bazolanda mbangu mbangu na bafleshe sous na bamachete bamosusu na baepe nde bandoto bandeko lota me pas surtout soki okomi na olamuki boye ah, ah, ah, ozobanga tu, tu sens la peur même dans le physique comprendre que eza mpenza <laughs> ba ba, ba zo hein, tozolobela est ce que je parle à quelqu'un c'est pourquoi déjà va topasa na deuxième ndoto na osepela motu nyonso eza lolotaka eza yo moko eza eza mobali na yo to mwasi na yo to bana na yo to bandeko na yo oyo alamuki na butu osengi motema ezobeta toki nini bandola nanga mbango bangi bakatanga motu bamona situki na pongi ndeko keba na bandoto ya bongo eriske mpe un jour na ndoto wana bakati yo motu nde monaki motu alamuki te na pongi bataille pe port de mutako takite mutako takite bataille pe de poison monta meli mais là likak à la parce qu'il y a une opération il y a présence d'un esprit des morts mendeko azayaki penza eh, makasité na ba prière donc yango nazosenga na yo mon frère et ma soeur yo ma terre mateya oyo participer à na programme ma ya y ya libota na ba na ko sakola oloba na nzambe na moi to na butu ya lelo naokende kobare baporte na baforce nyonso malveillante milimo nyonso ezala ya bafami na nga to ya baami connaissance to ya mboka oyo bilima mboka na kota ezala mpe bape eh, baami ezala mpe bajalu kaka nzambe na bikama eza bato ya misala molili na quartier to na secteur kote naza nzambe nazokende kokanga baporte na bango moko te akokota na ndako na nga moko te akoye susu kovitinga na pongi nake kotemela bango mpasi naza na niongo na bango te une malédiction sans cause est sans effet banda beta maboko ozokende kosaka nazokanga bikuke boza kanga bikuke. te ya na ndako ya ngai au nom de jésus christ de nazareth banda sakola. banda déclaré. banda déclaré au nom puissant de jésus dieu tout puissant toke kotelemela bamilimo nyonso eyaka sous forme bambwa moindo, moua mouindo ba nyama moko sauvage mba soldat soldat. baza ko kolanda bambango na bamipanga na pokwa oyo oh, ezala bapigime bato ya mikuse ezala baengambe mibal ezala bato nyonso Bomba bilongi nzambe na pokwa oyo oh, neco resiste bango je ne suis redevable à personne nazodefa mutu moko te nzambe na na butwa lelo ngai mwana na yo ya mwasi ngai mwana ya mobali neko kange ekuke wana eza na droit eza ezala polele la bible déclare dans le livre de genèse 22 8, verset 22. Père, aussi longtemps que les cieux et la terre subsisteront, la loi de la sémaille et de la moisson ne passera pas point pourquoi ngai Patrick, ngai kingai nazokanga bikuke nyonso oyo ki polele babane kokota na sa ignorance mais la bible dit vous connaîtrez la vérité qui est jésus et elle vous affranchira Nanzela matea mateya Nanzela service à prière oyo naye prendre connaissance ke na monoko nango tya makoki ya paix mpe ya kokanga nango nazoki na kanga. porte nyonso ouverte depuis le monde des ténèbres contre bon Et Kangamaskasiko. Ebanako Kangamaskasiko. sika Kangamaskasiko. et Nangai. Ben, sika Et ben, au nom de jésus-christ de nazareth que toutes portes soient fermées que toutes portes soient fermées, que toutes portes soient fermées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé Nzamba Pamolayo, toujours avancé sonolaka na bana na yo bana balamuki na ntongo ezalaka te mamoko eh, kende boye kende boye tetete otuni nde nini olali malamu ok oyoka mpe bandoto ya bana balotaki nini olalaki na butu tya mpe matoyi kote bana baza kolala oyoka mwana mosusu azoganga eh, eh, opusani nano osambeli opusani pembeni otali ebie na mosika saint-esprit otalisa biso ezali misusu soki ozalaki kaka baje bamesali ne basali baje akobangisa na butu na moi tro afan balala eh, mwana mpe na butu mwana mpe azobanga na ye me keba so ekomi eza kolandana mikolo nyonso mikolo nyonso des fois mwana azomona makambo na katikati na butu me yo oza kose rendre compte te partageaka na bana ata asambelaka na ye te tuna ye oloti nini C'est très important. bolali na mobile, na butu ola olamoki na tongo tuna moninga boni butu na yo na kimia oloti ndoto na ezalaki ndeni c'est très important la bible dit dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais on n'y prend point garde très souvent par des sons Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que ça se passe. Naniva bandoto. Otuni à lotinini. A passé boutuna y A expliqué yo. Alors, eozoro eh, yuka kina loti. Ya melrose. Otuni yamel melrose owapi. Owabi suka oyo yoka sikoyo profondeur azo andosani na ndoto namonaka ayaki azopesanga loboko apesanga mbote er napesi ye mbote atikeli akokanga na loboko ah ya melrose oyo akufa eh. apesi yo mbote eh, oyo atikeli okanga na loboko apres nasituki ndoto esili apres quelques jours aloti lisusu soit mutu mosu akufa lisusu azoya azopesa biloko kolia bali ensemble mpe babandi kolia Eh bandoto mabe mama comment on a été simple quoi ndoto simple comprendre qu'il y a un esprit de mort oyo akotija na katikati na vie ya ndeko mpe baza réclamait quelque part alors il faut tellement prière, mon kotelema na baprière molimo à batelemelaka prière. na ça la jete na bible tomoni nzambe atindi profete ezayi akeloba na roi ezekias roi <laughs> bongama parceke pota oyo ozoki oyo eza voi par laquelle oda ye okoma okufa roi r ayoki makambo aliwa ah, alobi te eza ta na nga te pardon asali yango baje te roi akenda mbangu mbangu na chambre abandi onika prier. ndeko na ngai eh, a une prière contre l'esprit des morts prière contre l'esprit des morts kosala la bajete. c'est ainsi Télémi abandi kosakola dans le nom puissant de jésus nzambe nalola kanisela ngai abeta baprière na dans na ye on parlera de toutes ces formes de prière. l'instant même ndeko na nga molimo akufa efale adeya na ndako ya roi ezekias nzambe apesi mitindo na profete ezayi abete demi-tour mbala moko esprit de mort demi-tour ekei nzambe abakisili ye 15 ans de plus oyo tobengaka bonus ya nzambe ma sœur et mon frère nazali kobangisa yo te Que ke zolo tablima kufa que bo kufa kaka non non non non soki nzamba ki okende alingati koka bongo ke malamoko mais so moni mambo ba na yo nzamba za ko révéler qu'on a bandoto wa mutaliba kumalamu c'est que Dieu n'est pas d'accord avec cette mort en ces temps-là. Il te révèle pour que aux attitude et disposition. À disposition zanini, oh Jésus a na Gethsemane. Ça veut dire lève-toi dans la prière tosambela elongo na biso lokola termine na programme. tika na na ndoto na yo to ndoto ya na to ya na yo makambu vous na ezo vous na répéter de temps en temps faites très attention tomoni roi plutôt euh, joseph et de la présence à roi pharaon roi le bina ndoto moko pin et se répéter joseph Abin. Yaka. Bien aimé Seigneur, c'est des choses horribles peut-être Écoutez écouter, mais je vous dis, c'est des rêves qui annoncent la visitation d'un esprit des morts. Mais l'avantage, on est comme, la bonne nouvelle, c'est que la Bible déclare le séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Si tu es fils du Seigneur, tu es dans une église d'une de ces noms, l'église corps du Christ, voudrais-je dire, on a la capacité à Yeshua molimo nyonso bazali kotindela nga ya liwa eza ta nga te paluka zomba et tu peux encore même aller plus loin kozongisa yango na retour à l'expéditeur ko sponsoriser le okufa wana molimo elanda ye moko au nom de jésus-christ de nazareth zwa sikoyo banda kosakola yo moto bandoto ezala lobi ezala bajour eleka ezala basemaine eleka banda koloba naza koresiste yo yo molimo akufa na nzela bandoto na ngai divorce ngai na yo orange ngai na yo séparation esprit nyonso batindaki na ndako na ngai ezala na bapongi ya bana na ngai ezala na bapongi ya mobali na ngai to ya mwasi na ngai ezala na ngai moko na butwa lelo to na baboti naye kotelemela yo la bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue to bandi kosakola Toujours mes oyo dans le nom de jésus alléluia éternel dieu tout-puissant le dieu d'abraham le dieu d'isaac et d'israël na katkat na mon alelo soit koresiste molimo tu aliwa toye la yo yo moto oyelaka na bandoto la bible déclare quel rapport y a-t-il entre les vivants et les morts c'est pourquoi na Tu es qu'on koloba non na visitation nyonso na bandoto nyonso Yama. mabe ya bapoursuite ezala bakoko bakufa ezala batata mwasi baleki banoko bapapa oyo nyonso bakufa boza na droit te ya koyela biso na bandoto baza na droit te tokangi bino bikuke milimo nyonso elataka baimage ya bato bakufa mpo na koya kosanonse na bandako na biso na butu ya lelo na ntongo ya lelo toresiste bino au nom de jésus-christ de nazareth boza na droit te la bible déclare quel rapport y a-t-il entre bato baza na bomoi na baoyo bakufa tozokanga bikuke wana tozokanga baporte wana tozokanga baporte nyonso oyo efungwamaki yango nde kopesa bino akse na bandoto na biso biso tokangi yango au nom de jésus-christ de nazareth bien-aimé en dehors ya bato bakufa baza koya kolandaka yo tokopesaka babiloko eza mpe lisusu na bandoto misusu ekoanonsaka baesprit de mort me bato yoyo bakonfondaka na bandoto ya bamari de nuit bandoto misusu ya baesprit de mort ezala mpe na bandoto ya bamariage mariage nyonso ozolota na ndoto eyingi olobaka ateke au mari de nuit <laughs> c'est pourquoi mon bandoto wana explika bino loba bino il faut être très prudent et très sensible et avoir le discernement des esprits ça na bandoto misusu obali na ndoto mais eza koannonse ke eza libala ya liwa les mariages nocturnes c'est pourquoi surtout toza kobalaka na bato mona bandoto yibi muto yango te mwana moto abomba elongi na ye ezobana te ko ndeko 60 des ndeko Il faut faire très attention il y a des rêves qui annoncent les esprits des morts à travers le mariage et les deux deviendront une seule chair Mon toi elongi yo na intere nini ni na intention ni. Je répéter moto azobomba yo elongi A bombe yango intérêt nini intention nini banda sa moto saba acte de mariage nyonso suspect au que le feu de l'éternel brûle ezala baliance bolatisana na bandoto na la moko bainkonu ezala bavoile balati yo na katikati na bandoto ezala ba costume la na bandoto banda kobela moto na nzambe papa mariage oyo naza koyeba te motu na ebandeli so ezali précurseur ya présence d'esprit ya mort baby sa yango zo renoncer na yango corps, esprit. Au nom de Jésus-Christ, Mandako Saka ozokende kotelemela molimo oyo atravers bandoto ya libala libala nyonso mon molimo libala nyonso ya butu libala nyonso ya ntongo libala nyonso lota moza ko yebate origine ozoyoya te partenaire azanani nani ndeko na banda koresiste so eza mariage moko annonsaki mort ma présence d'un esprit de mort banda kotelemela yango au nom puissant de jésus que tout esprit de mort oyela kinga nanzela na libala ya butu mariage nocturne la mariage à bandoto naye kotelemela yo mpe na bandi divorce kakana na butu lelo séparation totale entre nganabino, parce qu'il y a point de rapport entre les vivants et les morts au nom de jésus-christ nzambe na lola tozopasola acte de mariage la acte de mariage acte nyonso pas libala na bato bakufa la moto zika maloba to tolobana na bandoto na renoncer na yango na démon vivant physiquement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Nzamba pambola yo. Noto mosusu tout esprit des esprit de mort. va noter oyo bien-aimé le seigneur baza beta yo masasi na c'est pourquoi il faut refuser d'être faible d'esprit na bandoto refuse cela de tout cœur la telemelaka yango la yango refuse d'être faible d'esprit na bandoto parce que baza kolando bambangu wana eke babeti masasi ekotyo na ndoto il n'est pas dit ke okufaka nécessairement la même nuit place nini masasi wana ebetaki yo ere ozolamuka zwa huile d'onction pakola place wana loba maloba opikola eloko babeti yo na kati ça peut être une maladie mpe manifestation nango des fois ebandaka le même jour te Au moins après trois mois, un mois, une année même, nous remplaçons les malades qui bandit. Les malades sont incurables. Ok, dans l'hôpital, ils sont simbatés. Ok, dans la place, ils sont Nous avons dit c'est une sémence, ma bête que déjà la balle. C'est des mauvais rêves. Le temps qui nous été imparti pour nous et Katani, on est contraint d'arrêter là. Vraiment beau souffrir par rapport à l'emploi du temps d'Abusso. Et Michel Michel Sambo, ils ont rarement temps compagne a récupéré déjà 10 minutes, on a perdu avec la musique n'est bandeli. Parce que tu c'est déjà 1 heure, nous sommes déjà à 1h04. Nepse nous la pointe noire. Papa mon Rolandang na radio, écoute un abuso. A l'autre nandoto. Porc et pique et tu bien à libelle. Na boutouana nandoto a kwanzi na libelle. kota mutema. Na tongo la mouki zeki mon bouton à gratter zo sa moukusa un emisi et comme pota pota ebandi amela antibiotique et s'imbite, batu barotuba à te et et à à l'hôpital et te Poté bandi s'infecte, bandi monté kota sigo, allez-y comprendre c'était dans quel but pour que qu'on wana na ndoto mais bandi ce qu'on a physique et jour à l'endep sur la radio heureusement qu'on parlait de ça c'est-à-dire que c'était un esprit des mort et sous forme d'une maladie d'origine spirituelle. nous avons partagé Makas partage. Une maladie d'origine spirituelle. Et après, qu'est-ce qui se passait Eraï, to sambeli avec l'huile d'onction. N'est pas tané kokauka. Une semence qui a été posée par la voie spirituelle ne peut sortir que par des moyens spirituels. Le corps a prière, le corps a service à Bonganganzam avec une d'onction. Certains pasteurs peuvent utiliser le sel. C'est pas aussi mauvais. Ils peuvent utiliser de l'eau, le sang de Jésus, le vin. Tout ça, comprendre selon que le Saint-Esprit au Cambayo. Et ces jours-là, moi, j'avais utilisé l'huile d'après Jacques. Si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens qui prieront pour lui en oignant d'huile. Et on avait moins d'huile de papa. Sinon, c'était sa mort. N'habitez babeta bête que na n'arrête na nzoto on aloti maman moko fininga fininga après azwi mon moko boye ondre morceau ya nzete akotinga na mopende après le bleu lobilobi mona comme la paralysie tika semence nyonso selon na yo Nanzela bandoto balisa que le boye Nanzela bandoto, bandoto tu vois que ton Nanzela bandoto dans le nom puissant de jésus banda picola yango Se na mission ko assimine yo vers le séjour de mort Et ezala na bana na yo eza na mobali na yo eza na mwasi na yo na yo moko sakona na nkombo na éternel dieu tout puissant le dieu d'abraham tout picoli banzete nyonso ba nyonso mabanga nyonso batonga nyonso batunga ba betengso na banzoto na bandoto na biso elekaki seigneur pikola ngo lelo tu as dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira tozo racine yango au nom de jésus-christ de nazareth tozo tozo racine yango au nom de jésus-christ de nazareth nyonso ba biso ya mabe na banzoto Nanzela bandoto avec ezalaki kwa ya koachemine babale nyonso tozwa na bandoto ezala bama na biso ezala ba banzoto na biso na mabum na mutu avec mission ya koachemine biso petit feu to yango na ba na nango nyama nyonso asaki biso na bandoto lokola totikoki koexplike oporke pika aswaki ndeko mobali papa ezala nyoka moto aswaki ngai na pikoli ezala nyama moko nzube na pikoli oyo oh, nyonso balonaki na nzoto na ngai to na mwana na nga to na mobali na ngai to na mwasi na ngai avec intention kwa cheminer une mort prématurée et puis quoi, kombo na Yestolobi. amen amen amen nous acclamons le seigneur nous acclamons le roi des rois nous acclamons le seigneur des seigneurs Tiganzambalola Zambalola apambola yo apambola mingi koleka tokomina na suki émission na biso ya les lots, une émission ya une heure ya prière en faveur à ma euh, je pense que tous les cas qui ont équipe très rapide tellement les bonnes choses ne durent jamais na recevoir na yo papa maman et ben ko communiquer pe n'est-ce pas partager à des temps à autre pe communiquer n'est-ce pas moment où on a besoin de prière où tu improviser tu créer euh, avec l'aide du Saint-Esprit na bande ko mibali na bande ko basi de sorte que tu ben rosala toujours wana pour la côté les là œuvre union soit monde des ténèbres je sais qu'une âme est en train d'être sauvée euh, pendant la journée quand tu as le temps, reprends la même vidéo, passe des temps de la prière et résiste à l'esprit de l'ennemi, il fera loin de toi. l'émission à Tout le mission a un Nabino lobby euh, lundi à 21h45, Tina à 22h45, en Nabino Longo pour une heure seulement d'intercession en faveur à Mabota, na émission pour Mabondeli, bota avec le pasteur Kalala, votre humble serviteur. Nous contactez Bisso Ba coordonnées affichées na générique ere au moins omona numéro na biso affiché wana côté na biso en contact nzambe na ngai apambola yo na sepelo partager sur ma groupe whatsapp partage na Facebook, partage na baninga na yo na vidéo na téléphone nzambe na ngai apambola yo mpe yo mitona na osabone te kozanga te na chaîne youtube Patrick la ministrie mpo bénéficier de na moment de prière lokola oyo mpe na bamatea na biso pas apambola yo ale topesani bye bye et à demain que dieu vous bénisse Au programme, révélation exhortation prières agressives de délivrance et de percée. À la présentation, Patrick Kalala, votre serviteur, l'homme de la continuité. Rejoignez-nous tous les jours ou contactez-nous au 001 331 262 49 03. Soyez bénis. programme spécial inspiré pour vous en vue de votre épanouissement spirituel. Au programme, révélation, exhortation, prières agressives de délivrance et de percée. À la présentation, Patrick Kalala, votre serviteur, l'homme de la continuité. Rejoignez-nous tous les jours ou contactez-nous au 001 331 262 49 03 soyez bénis emission malamu ya maloba na nzambe na nguya mpo na kosimba lobi na yo mpo na kozwa biyano malamu na bomoi na yo mpo na ko tatola et elongo na nkolo yesu mosali na nzambe reverend patrick kalala amemeli bino emission kitoko oyo ezali emission ya maloba na nzambe ya mateya ya nguya mpe ya mabondeli ya moto moto moto oyo tobengi bapriere agressive mpo na korekupere oyo lipamboli mpo récupérer oyayo oyo yo bomoi mpo na korekupere oyo yo esengo mpe kimia bongo mpo na kokontakte biso boyi kobenga biso na 001 331 262 49 03 Et epesami libino na moko na basali na passé pasi epatikalala bolanda biso na bokebi nyonso mikolo apambola bino